いつ始めるんだえ待ってるんだよ座ってきてここに座っていいよいいよいいよおいおいすいませんお <laughs> お待たせいたしました <laughs> だってさ、はいはいはい、始まる雰囲気なかったじゃん というわけで今日はですね <laughs> せーのさあ始まりました少量チャンネル翔太です了解少量ですはい今日は何するか知ってる知りません本当だって、うん、教えてくれないじゃないのそうなんだよちょっと待っといてうん今日はですねえ何かな何かな何なのかな目つぶっといてじゃあいいよはい目ああえ大丈夫 <laughs> 大丈夫 目開けてくださいいいいい開けるよいいよこれはレバーじゃないかレバーじゃんかける3多分 450g 今日やりたいのはあれでしょめ翔ちゃんが、レバー大食いするんでしょ、うん、違う違う違う違う今日したいのは年下彼氏がまずい料理を作ったとしても食べ全部食べるんじゃないかどうだっていうやつですえ無理です 食べてあのまずいってまずまずいやつは作らないんだけどあの説明すると、要はレバーが大嫌いなんですよで僕は、まあ、まあ好きな方なんだけど、うん、なので今日はですねいつも普段、うん、カメラの前では優しいりょうさんはちゃんと食べてくれるんじゃないかなっていうやつを俺はしたいなと思ってますえ無理です <laughs> いや本当に本当にするよ本当にいや無理よ食べれないよいつから食べてない レバーいやレバー自体は、うん、多分去年とかに、うん、多分一口とか食べてるわけそうだよねそのレバーの中でも何を食べたかっていうと多分レバー刺し的なやつ、うんうん、あ、うんうん、去年じゃないかもうだいぶ前か、うんうんうんうん、なんかさまずさレバーの何が嫌いなのええー、わ かんでもちっちゃい時から嫌い。味とか。なんかでも小学校の時はもう口に入れた瞬間もう戻すみたいなくらい、なんかもうちょっと拒絶反応が起きてたの。なんだろうね。なんだろう形いや、形じゃない。あ、なんか味と、味か。食感と、食感ね。匂いと、全部。 <laughs> 全部。全部か。まあ、とりあえず、俺が今日作って、もしかしたら食べれるようになるかもしれない。なんかね、うん。 今ほら最近居酒屋とかでさあんまレバ刺しとか食べれなくなったけどさ、うん、食べれた時に食べてみなよレバ刺しだったら食べれるよみたいな感じで一口食べたらあ一切れああうんでもいらないっていう感じで食べれたのよゃあこれは今日は全部だよえ全部だってあれでも生では食べれないじゃんこれはもちろんもちろんもちろ、うん、でもその小学校の時とかにさ、うん、もう食べれないってなってた、はい、それ以来多分火が通ったレバーは一切食べてない、うん マジでアレルギーではないでしょアレルギーではない本当に嫌いなわけでしょ本当に嫌いじゃあ頑張ろういや無理です <laughs> いや無理なのよ頑張ろうね <laughs> 何この量なんで3パックもあんの1パックでよくないそうだねまあまあまあまあいいのいいの、のやるよやろうやりまーす、はい、やだやだやりたくない酔っ払おう <laughs> 終了こんな憂鬱なことはないよさて 久々の料理動画です、はい、この間ねライブ配信して、うん、案外料理が人気だったのでもう料理動画が見たいともう叶いますそれはえー、っと、はい、やめようやめないんだよやめないのやめないのやめてくださいよまずさ、うん、匂いがダメで、うん、なんていうかそもそもがダメなんだよねそもそもがダメ。 通食べるとしたら多分レバーって焼肉とか串焼きでしょ、うん、それはもうレバーじゃんレバーレバーはダメなのよだからもうレバーが見えない状態がベストだと思うのねはあなるほどねはいでももう知ってっけどねいやまあそうなんだけど <laughs> 何それカレーに混ぜよう細かくして <laughs> そうしよう。まあ見た目はさ、うん、紛れるかもしれないよね。そう。うん。で、まあ、正直ね、分かんないじゃん。うん、そうね。うん、隠れるし。うん、そうしよう。そうします。はい。はい。オッケー。いやでも何うるさいな違うのようるさいまさかこの量全部そのいやでも3個あるんだけど、うん、ワンちゃん食べれるようになるかもしれないじゃんああワンちゃんねだから一つはこのままっていうか普通に焼いて食べますあ あの僕も僕も食べたいんでああなるほどどうぞどうぞこの2つでレバレバレバカレーでいこうと思いますなんかもう動機が動機と息切れがしてきた聞き湯飲んで聞く <laughs> はいじゃあカメラ置こっかここに、うん、あんま映さないでよ今日まん丸いから顔が大丈夫よかわいいじゃあじゃあまん丸いんだよ かわいいいつもまん丸いんだよよしじゃあやるかはいお願いしますお願いしますどうしようかなちょっとちょっと待ってとりあえずちょっと何 <laughs> 何その探り探りな感じ焼くか焼かなきゃ始まんないそうねそうね火は通してほしいちゃんとなんだろうなこれ、焼いて、うん、めっちゃ刻んで、うん、カレーに入れる <laughs> ちょっと俺に聞かない <laughs> そうしようそうしよう一個だけ一個だけいい一個だけあのさ、うん、カレーから作ってくれるわけじゃなくてレトルトなのねだからレトルトだよ <laughs> 大変じゃんだって大変なのよ年下彼氏が作るものはってこれレトルトだから手間かかるひどくない 今日は苦手克服のやつだから、ちゃんとした料理の時はちゃんとした料理だけど、 <laughs> 今日はこっちメインだから。 <laughs> もう今のチリン案件だよ。 <laughs> とりあえずじゃあ焼きましょう。さあ、やるか。すごいよすごい量のレバーだよ、これ。はい。はい。はい、レバーです。待って入れてもいいよ、ね、バッて入れていいと思うよ。そうだよね。レバニラとかあるぐらいだもんね。そうそう。 待ってるよ <laughs> もう一回そのフライパンを見せてほしいみんなに何これなんだこれあいい匂いや嘘でしょこれなんか味付けとかはするのえとりあえずカレーがカレーだからさ味付けしないでいきましょうお前にかかってるんだカレーお前にかかってんだよ <laughs> 刻むんだよね知らねえよ刻むんだよねああ大胆この量やばくないやばいねこれちょっと水を入れましょううんもう入れちゃっていいかなうんであとはこれを刻もうかな、うん、そうだいいてかあれだねもうここもここからこうやってやっちゃおうかな <laughs> こうしよう熱いマジうん気をつけてね大丈夫うんめんどくさがらないでねもったいないマジ美味しいのになんかこれえ刻むのがもったいないマジえもう翔ちゃん、うん、全部食べていいよ <laughs> 大丈夫だよなんでこんな すごいなんかさバレンタインデーのチョコ作りみたいな <laughs> 嫌がらせでしかないよまあでも、うん、こんぐらいやればいけるでしょ <laughs> いけるいけるどっからの自信なのさ <laughs> わかんないけどいけるよもう入れちゃおうかなうんうん やばいって翔ちゃんが言わないで <laughs> いける気がしないお米ややってるねお米食べるお米食べる食べるよしじゃああできたね熱いから気をつけてほいほいほいカレーができたので、うん、この中入れちゃいますおお隠せ隠せ隠せ レー隠そうカレー足りなくない借りて隠れてもうもう嫌隠れてお願い嫌だ隠れてないよよしじゃあちょっとあの綺麗にね盛り付けましょうかうん綺麗に盛り付けたらさ、うん、あこういう高級店のカレーなんだってなるかもしれない <laughs> なりません まあパセリとか添えちゃったら見栄えがいいんじゃないあ美味しそううまそううまそうじゃないなんか <laughs> えっとキーマカレーみたいな感じだね。 <laughs> 確かに、はい、いいよねひょにょ焼け酒じゃ <laughs> じゃーんできましたレバーカレーです まあまあ、美味しそうじゃない。でも、見た目はうまそう。はい、じゃあまあちょっと、ご飯と一緒に。マジ、うん、うん、ちょっと匂いからいってみようんまあ、匂いはカレーじゃないに、匂いは、カレー。うん。匂いはカレーよ。頑張ろう。 <laughs> もう、食べさせてあげようか。 いや、もう無理。ちょっとじゃあ俺がた食べ、食べるかな。そうね、一回ね。いただきます。うん。うん。美味しい。 <laughs> 絶対嘘だろ。いや、美味しいよ。もう、あの、レバー好きにはたまらない。 <laughs> まあちょっと一回っていうことはさっていうことはもろに出ばってことでしょ <laughs> まあ一回食ってみなよこんぐらいいやだってさもう、うん、行くよ行きましょううわマジか <laughs> 行こうかはい本当早くやるからちょっと引かないでちょっとちょっとちょっと勇気をちょうだい 早くしてよちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って精神統一させる、うんはい行きましょうはいちょっとあのいや多分うんいいよそれうん、うんうん、そ、うん、でもしもうもうちょっと覚えてないそうだったら俺の気 <laughs> や、だってもったいないじゃん、もったいないじゃん。こんぐらいでいいなんか、ちょっと、ひき肉とか牛肉みたいな感じで思う。はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい、はい、はい、ここにいて、はい。ご飯を。 <laughs> えどういうことどういう今 <laughs> 何が起きてんの今えもう一回行こうかうんもっといけるうんうんうんうんまあ同じぐらいにしよう、うんうん、今回ね、うん、多い大丈夫、はい 食べれますおええー、マジでじゃあ全部いる <laughs> 全部はいらないどんぐらいあうんまあ何がダメなの後からあいやでも、うん、食べれるなほう思ってたほどよりもってことあ全然だったじゃあ今日の晩ご飯いやすいませんひょにょ いけたんかうんはいはい全然美味しかった美味しいうんこれが本当のレバーですよレバーの焼肉ね何切れいいや一切れでしょ <laughs> そんなレバーが大好き子じゃないのよ、はい、ああああ <laughs> うんうんうん